uh, isang liwa ko na suspendido dahil may donation na so ngayon nandito sa laptop ko sa na napag-upload tayo ng panibagong video so ngayon guys uh, ah, gagawa ko ng content tungkol sa sa revision ko project ko sa mga ibang pagkakataon so isa na tayo let's go Mahangin tayo ngayon. Uh, Siyempre, para mga una, makalanghap ng sariwang hangin at makasama na rin ang pamilya sa uh, banding. Guys. sinabi mo na ano, ay yung nangyari sa channel ko. Anong masasabi mo? Wala pala. <laughs> ano? Sabihin mo ko yung ganun. guys dito sa mga laruan ha? super hospital actually guys ah uh, ako'y diok ngayon ah out pala sa mga kapin ko jump out and guys shout out sa mga kapin ko dyan sa sa Pinakugabon guys Oh. daming mga upuan dito guys pagkakataon sasabihan ko sa inyo kung ano yung naging violation ko kailangan ko ng konti niyan na buo para at least sa mga beginner na youtuber uh, may idea sila tungkol dito